hidup kita ni kena banyak terima kasih nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita melimpah banyak bukan kesenengi boleh makan, minum duduk dengan harta benda gotu gani saja tak bahkan hadiah yang paling besar sekali Allah Ta'ala beri kepada kita iaitunya nikmat Islam dan iman ini yang paling besar hidayah yang Allah Ta'ala buka pintu hati kita duduk di dalam Islam nak beramal dengan Islam kasih cinta sesama sedara-sedara kita kasih kepada Allah dan rasa na'ama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu nikmat limpah kurnia yang sangat agung wa inna rabb ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين ayat 73 sampai 79 surah An-Naml. Allah Taala firman dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sentiasa melimpah-limpah kurnia-Nya kepada umat manusia. Allah alam lah. Kita tengok dalam pimpinan Ar-Rahman ada ada di Tangi-tangi kita kepada situ cerak dak dia tulis. Dalam sini dia tulis tak tak tak tak cerak dah. Adakah patu panjang saja ya. Kurnianya kepada situ, kepada umat manusia seluruhnya. Yaitu apa? Dia dia tulis dalam pimpin eh, eh, dalam nota kaki 1284. Di antara kurnianya yang melimpah-limpah ialah tidak segera menimpa azab atas orang yang bersalah. Ini sebagai contoh ni. Rahmat tingginya Allah Ta'ala, dia tak cepat waktu turun azab ataupun seksa manusia di atas muka bumi, orang-orang yang bersalah. Tapi dia beri peluang lagi, bertobat, kembali semula ke jalan yang sebenar. Ha, begitulah. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Allah. Nah, ini kita kena tanya diri kita ni syukur ke kedok kepada Allah syukur bukan arti kopkun dengan mulut saja tapi perbuatan amalan cara hidup menunjuk katanya kita syukur kepada Allah setiap masa Allah Taala puji Nabi Nuh innahu kana abdan syakura sesungguhnya Nuh adalah seorang hamba yang banyak bersyukur Nabi SAW sendiri ketika bangun semaya malam-malam Siti Aisyah tanya Nabi kacau bakpo dek semaya banyak waktu malam dengan sujud lama, rokok lama, baca lama padahal Nabi tidak ada dosa belum pada ni tak ada dosa dan lagi akan datang pun tak ada dosa Nabi jawab afala akunu abdan syakura tak salah tak salah kau kalau sekiranya aku ni sebagai nak jadi sebagai hamba yang yang bersyukur maknanya hak aku dok buat ni bukan benar hak wajib dah tapi suka rela daripada hatiku untuk nak menunjukkan bahawa aku terima kasih kepada Allah sebab itulah hidup kita ni kena banyak terima kasih nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita melimpah banyak bukan kesenengi boleh makan minum duduk dengan harta benda gotu gani saja dak bahkan hadiah yang paling besar sekali Allah Taala beri kepada kita iaitu nikmat Islam dan iman ini yang paling besar hidayah yang Allah Taala buka pintu hati kita duduk di dalam Islam nak beramal dengan Islam kasih cinta sesama saudara-saudara kita kasih kepada Allah dan rasa nak amal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu nikmat limpah kurnia yang sangat agung to have sebab tu kita nak syukur banyak terima kasih banyak Allah Subhanahu wa taala bagi, bagi kepada kita semua lepas tu sesama manusia pun kita kena terima kasih orang buat gapo kepada kita walaupun sikit kita kena terima kasih Nabi royak di dalam hadis man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak terima kasih kepada manusia dia adalah orang yang tak terima kasih kepada Allah. Gitulah nah. Ayat 74. Dan sesungguhnya Tuhanmu sedia mengetahui apa yang terpendam dalam hati mereka. Benar hak tersipir di dalam hati manusia orang tak tahu tapi Allah Ta'ala lebih tahu walaupun orang rapat dengan kita sekalipun dia tak tahu kita ada mikir gapo, kita ada kecek gapo dalam hati tapi benar di dalam hati Allah Ta'ala amat mengetahui dan apa yang mereka nyatakan dengan tutur kata dan perbuatan dia galiknya tutur kata ni orang tahu siapa dok kecek gapo siapa dok buat gapo kalau dia duduk dalam saita orang orang tahu katanya yang ni kecek gapo yang ni dok buat gapo tapi dalam hati tak ada siapa tahu ha tu sebab itulah kita yakin ni dah masuk di dalam akidah dalam pegangnya orang Islam bahawa Allah Ta'ala tahu semua benda-benda yang ada di dalam hati makhluk dia apatah lagi benar gaib yang Allah raya di dalam ayat yang ke-75 wama min ghaibatin fis samai wal ard illa fi kitabim mubin dan tiada sesuatu perkara yang gaib di langit dan di bumi melainkan tertulis dalam kitab yang terang nyata iaitu di loh mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tercatat semua benda-benda yang telah berlaku, sedang berlaku dan lagi akan berlaku. Tanah dia. Kita pun orang Islam yakin dengan seratus peratus bahawa semua benar gaib. Benar gaib ni maknanya benar yang tak nampak di mata. Tak nampak pada zahir. Gaib. Nak ayat katanya kita lemuh tak lemuh kita disekat oleh dinding kita tak tahu dah sebalik dinding tu berlaku gapo siapa duk ada tu gaib tu benar tak nampak di mata kita walaupun di sisi Allah Ta'ala benar tu benar bukan gaib supaya kita duduk dalam umuh ni kita tak tahu katanya orang duduk tepi kita umuh tepi kita padahal sekat dengan dindingnya kita tak tahu dah kata dia duduk gapo tu gaib nisbah kita awal mendung awal ke apa ranyung kebar kita tak tahu artinya sebalik tu ada gapo gitulah tapi di sisi Allah benar tu bukan benda raib sebab benar Allah Ta'ala nampak belakang dengar belakang tahu belakang lepas tu tercatat semua tertulis semua di luh mahfuz gapo yang nak berlaku esok lusa sebab tu dalam akhir surah surah Luqman Allah raya lima kali inna allaha indahu ilmus sa'ah di sisi Allah Ta'ala lah ha pengetahuan hari kiamat bila nak berlaku tak ada siapa tahu Nabi sendiri Nabi tak tahu katanya bila nak berlaku wa yunazzilul ghaif Allah lah yang menurunkan hujah sebagai pertolongi kepada manusia al-ghaith maknanya pertolongi bantuan sebab tu kita dok panggil ighathah ighathah ighathah tu artinya apa satu badai untuk beri pertolongi kepada manusia al-ghaith arti di sini art, iaitunya hujan yang Allah Taala buat turun maka basah bombing pokok-pokok kayu tumbuh yang ngepek banyak kalau dia hujan turun tu hewan turun rezeki tu kepada kita tu kita tak tahu Sengah-sengah orang bau ujian pak. Oh, ujian pula. Nak pergi mana apa susah. Ngapak. Sengah-sengah orang tu lah. Kita kena syukur sama panah lah, apa pun. Syukur. Hujan pun syukur. Alhamdulillah. Wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu. Budak hodok dalam perut. Dalam kandungan ibu dia. Bukan tahu sekadar jatuh tino dak. Bahkan semua nasib dia. Dia nak pergi tubik, nak mati bila nak makan gapo, wak gapo, semua tahu belakang. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap jiwa apa ni? Ji, diri tiap-tiap orang tak tahu katanya dia nak wak gapo esok. Sebab kita tak tahu katanya kita nak wak gapo sebentar lagi. Lah pukul ni ni belah minit. Waktu tempat kita. Tapi kita tak tahu katanya. Pukul 8 esok lagi, pukul 10 sebentar lagi. Nak berlaku ke apa? Malam hari nak berlaku ke apa? Tak ada siapa tahu. Masya Allah. Sebab tu kita kena bubuh insya Allah tak ada sama. Insya Allah. Insya Allah. Ha, benar hak lepas-lepas mari dah. Masya Allah. Benar hak sudah pun dikehendaki oleh Allah. Tapi benar hak lagi akan datang. Insya Allah. Jika Allah tak ada kehendak. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut dan setiap orang ataupun orang ni dia tak tahu katanya di bombing mana kah dia akan mati mana kubur dia tanah kubur dia ha tu tak ada siapa tahu inilah perkara-perkara gaib yang Allah Taala sebut di dalam Quran adalah sebahagian daripadanya patu hak lain-lain lagi tu masya-Allah banyak dia banyak apatah lagi di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut beberapa perkara perkara-perkara gaib nah hak kita tak nampak dan kita walaupun kita cintakan dalam otak kita pun supaya syurga ni aku benar ni benar gaib walaupun ada dah tapi gaib ni sebuah kita ni tak tahu walaupun dalam kubur tempat kita nak pergi duduk pun kita tahu melalui Quran melalui hadis tapi benar hak kita akan pacar dengan diri kita sendiri kita tak tahu katanya kita nak nasib kita lagu mana duduk dalam kubur sikit lagi sampai ke hari kiamat akhir sekali sebab masa nak habis dah Tuhan pun royak hubungnya dengan Quran inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani israil akthar alladhi hum fihi yakhtalifun sesungguhnya al-Quran ini menceritakan kepada bani Israel perkara yang sebenar-benarnya mengenai kebanyakan soal-soal agama yang mereka berselisih eh, padanya Tuhan ciceng seso benar kebenaran bukan hanya kepada Bani Israel saja tapi reng rau tiket kun หลากหลาย yang ada di dalam Quran hubungnya dengan puak-puak Bani Israel hak pasal selisih faham pada zaman-zaman dulu tapi Allah cicing sesa di dalam Quran tapi tu pun berapa cokohnya orang hak beriman kebanyakannya tak beriman ha, ani insyaallah kita sambung semula eh, dengan sebab masa habis dah sambung hubungnya dengan ha qira'ah dan ha hidayah yang Allah Taala bagi kepada manusia bukan semua orang dapat hidayah walaupun cerdik bijak pandai sekalipun waktu duduk di Allah Taala yang nak beri nak beri kepada siapa wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh